粉丝给我发一个视频，他们问我德国学生怎么发现压力？他们上十二年的学，太苦了，真的太苦了。你们有没有想过报复一下老师？对，德国学生就这么发现。大家好，我是 Toby，这是我的高中，在德国高考完了会有一天叫 Abi s Day。 所有的参加高考的学生晚上不回家，他们都在学校里过夜，想干什么就干什么。r 比斯代就是六十年前学生发起的一个活动。当时社会没有现在那么开放自由，学生就是想放歇下，我毕业了，我要上大学，你们管不管我了？我就想学校里折腾一下，让老师转天不能给学生上课。对。 我们会把椅子、桌子都搬到一起叠起来，哈哈，再用卫生纸、胶带把所有的路堵住，这样第二天老师就没有办法给学生上课，全校的学生、老师都会在一块玩。 我刚说的这些是所有的学生都会干的，但是我们毕业那年，我们还办了一件大事儿。当时在学校过夜的，除了我们学生，还有一个老师，他是看我们的安全呢。等到他睡觉了，我们八个人跑到这儿，这是学校的停车场。今天是星期六，所以没有课、没有车、没有人啊。这个老师的车就停在这里。 他有一个很小的车，一个 smart，所以我们要把他的车从停车场搬到大厅里，然后等着第二天看一看这个老师有什么反应。我们觉得挺有意思吧？我们搬这个车的时候感觉兴奋，自己又怕被发现，但是你怕什么就来什么，对吧？突然这个老师发现了我们，傻了，我们傻了。但是我还没想到他也不说我们，他也不说。 我们要把车搬回去，他只是说小心点儿，别把车弄破了就好。我现在想起来还是很感动，我觉得这是一个很好的老师，我也特别喜欢他。他信任学生，给学生空间。但是现在会有很多的学校，他们要禁止这个阿比什大爷。你们弹幕告诉我，你们觉得这个传统应该保留？ 还是尽职呢？我觉得 a b 阿比斯泰很重要，因为过了这么长的时间，我已经记不清高考有多困难，但是我一直知道 a b 阿比 t 泰那一天。所以我觉得这是一个 happy ending。嗯，你们这高考压力跟中国的高考没法比啊！No no no no no no no no，压力不一样，压力不一样。中国高考，会考两千，但是德国高考。 会持续两年，下个视频见。